사람 왜, 나올 조지아 시골로 아. 지금 네. 가, 는 길입니다 오늘 뭐 시골에서 2박 3일 지나다올 거고요 저도 아직 어떤 곳인지 전혀 알 수 없고 네, 재밌는 일이 있을 것 같아요 기가 돌아옵니다 저는 위야 그 아껴 짜면 위야 내가 가는 집에서 어. 어떤 명운에 막 아우 저 만화가 오다 kursi ara, problema, me unema, tati mate, creo que maneja eso, m Eina geen sabagir uevis, dan geen sabagir uevis. Ну, кога кога го бинувме, да. Акло ме умне, биџок саши, ама се утхари, гори ме тира. 시골에 들어가기 전에 일용할 양식을 사러 가고 있습니다 오 조지아 커피 커피? 커피 아, 아까와 아까와 어, 커피를 가베, 카바 이렇게 부르거든요 터키도 그렇고 조지아도 까와라고 하는데 까와 까와 오, 어, 재밌네 까와 우와. ქიშკარს როგორ ახალ გამარჯობა გამარჯობა მოგძანდით კარგი კორეა კარგი ახლა კაფში ჩაგახო ჯოჯას <laughs> აბიში ჩობდე 무슨 집인지 모르겠는데 멋있다 에따 노미 아 닭, 닭들이 사는 집이구나 네. გამომბე. გაგვიმარჯოს, კარგად ვიყავ. ე. ნაის. ხომი, ხომი, ხომი. ხა, ხომი. ხომი. ორე თოვლი წამევიდა, აი. ოჰა, თოვლია უძებ სამ. რეალურად რეალურად არის. Oh, hoje é o chão nanina Nanina, nanina Ostale, ostale. Uma... Boa. Posso mostrar? ო ბოლსები რო ყავს შარდა პაკო შაიოთ хорошо закрывай потом მე დავკეთე. ვოც შეიძლება შევ ლიმონ მანდარინ. ახლა ზოდა და მანადე რომელიც უნდა იგიდალიო სმელი არა 26 რიცხვამდეა გამოცხადებული ასე რა ხამიდე კარგად დამეკეთე დადები ა ე ყველაფერს აფიქსირებ მე ა ე ოქ კიევის ოლქში ქალაქ ირპენთანმო გაგზავნით ერთი მანამდე გადაჭრილი ტერიტორიაზე სამი აბა აბა დავა ხარებო ხარვა ხომზე არა ხომი ხო მე შახკოვი მე კრისტინა მასე და ა ჯერ ხაჭაპური ხაჭაპური დავაი ხაჭაპური გერეჩი გერეჩი გერეჩი ხაჭაპური ო ო там апалаჟი ხაჭაპური ა балаჟი ო ე პრახლანდო ბუდე ა გოგო ახლა ეგი ნახევარი რა უყო ჭამე მარი ვერ ჭამე ჭამე ჭამე ჭამე ჭამე მირთები მედი მედი მედი მარინა საგადმევი ხო ახლა ენახვარებო ახლა ჭამეზე და დადიე არა არა მე აგერ გადმევი აი რა რაც გიდა იქენი ხო და აგი ამთებს და გადმე. ხო, მაგანა გადმე. ანუ, ჩემი ადგილზე 6 საფორებელი. ეგენი. იაია, სული ყვა, 100 მიშობი ახან, აჯანდაბა. ეგონა ბაბუა, ია, ასო. ადამიანი გარდაიცვალა 19 წელს. რესენას რო დაუდევით, ამ დეიტიქები. გადაერია, გოგო. ადგილზე ძიმე ხდება. 19 ფეხბურთის პოზიციის მებრძოლ უკრაინას და მის პრეზიდენტს უარყოფს და ასხეთ თელეფონს მოთხოვნას საგანგებო პრეზიდენტს ხუან ვოტე და სუდა ა ხურე ხომე ა ე ე ეს რ ო ასე ბატონო ჩატრელოს ამიტომ რაც უკრაინა 이 곰이라고 하는데 약간 옥수수 맛이 좀 나요 소금을 넣어서 짭짤하기도 하고 약간 뭐가 씹혀요 조지아마는 გომი მე თამბავთ გომი მოამნა არა რა ნამიყურობ ეს ოკონა ჩა აფერია ოფ არა გილი ახლა დედა ჩემი და მინდა გები ყო და შენ დევანახო შენი სურათია ნო ვა დავა დავა სალადო აა ლობიო აა ლობიო ო ჩამი ჩამი გასალ მაგ უყარ ლობიო მე ვი ლობიო ამ და ამ აბრომი ჩარი შეუვა კოსნი კოსნი ოჩე თუ გსურთ შემეძინე კარგია კარგია კარგია მაგარია ზაქარია ხო უნდა შეთავაზოთ. რა უნდა? ესენას მეტი შეხვდება. ხაჩი. და ეს მარტივია. ეს კრეტინა. კოკა-კოლა. ჩაჩემ, ჩაჩემ კოკა-კოლა. ჩაჩა-კოლა. სამოცი დაბლაი. სი აი რე. დიახ, კაბოდნარი. დაფიცხეთ მზადება. გარკია. Внуки? Еще внуки есть? Внуки... Внуки не сини, да и внуки навалай. Больше. Давай, аба. Камо цале ба, мене, касли, хареба. Боди, шарапа. Пушти, я я да, пушти. А, ба, ба, ба, ба. А, а. 麦吉拉，他那里有，对不？ მეტი შვაზე. გლავს რა. და მიეჩვია გამბას. ოი მოწველი. მერე ჯერ ერთი არ მომიწველია. ორი მოწველია მიჩი. תלכי, תלכי. סליחה, אה, נראה מה זה. תקראי דבי משהו, סליחה לי. يلا مود ياجر كم يخد ياجر 호두나무랍니다. 호두나무. Еще, еще. Еще. О, все, хорошо. 오늘 제가 자는 방입니다. 이불이 좀 포근해 보이긴 한데 지금 방 안은 되게 추워요. 음, 자다가 입이 돌아갈 수도 있어요.